sini tu sini Sini ni Sini? Haa Ini baru dong pasang bay ni Orang terus pikir boleh potong bay ni Di sana Oh iya iya Kau tengok garisan putih kan? Iya Jadi orang pikir potong sebelah dulu bukan sebelah sana jatuh itu tadi ada langgar lori ya Ya. Mana daya? air? Respon yang buruk sudah mencapai selesai susah juga pak ini jalan pun sempit pak dari tadi tuh orang tunggu kasihan orang tunggu proyek saya di Bamtang di daerah proyek eh, yang package ini akan pada bulan Februari tahun 2020 2021 jadi cara kita menggunakan ini adalah ini apa yang perlu kita di masa ini enggak Pak, kalau mau jalan mbak ah. Tuh Pak, pacar itu udah tulisan kuning gitu kan ya. itu begitu orang tahu Pak yang ini kan orang tahu ini orang pikir beli potong sih Pak ini oh iya dong mana itu dilarang memotong berapa jauh baru mau jumpa Oke, okay, eh, uh, sebentar tadi kita telah uh, menyaksikan satu sidang media yang berlaku di Jalan uh, Papar Keke Lama di sini. Ah, kawasan pembinaan jalan Pak Murnio uh, ah, jadi uh, sidang media itu telah dihadiri oleh uh, Datuk Aidi Mukhtar, Datuk Ulam dan juga uh, Datuk uh, apa, uh, YB Dr. Daud Yusuf dan juga pihak CKR pun hadir bersama dalam sidang media tersebut so uh, jadi kita akan bergerak balik uh, nantilah kita akan ulas lebih lanjut uh, sebab so, ini adalah masalah di kawasan uh, ah, Pan Borneo di sini dia punya jalan ni agak mengelirukan dan menyebabkan beberapa kemalangan sejak uh, beberapa bulan yang lepas. Okey, uh, sebab tadi masa pagi tadi tu uh, keadaan agak bising dalam kereta, jadi saya ingin jelaskan uh, di sini di rumah bahawa uh, viral satu kemalangan yang berlaku di kilometer 22 di jalan Lama Papar apabila uh, pertemuan antara dua buah kenderaan iaitu uh, difahamkan uh, kenderaan daripada sebelah uh, menghala ke Kota Kinabalu dan menghala uh, ke uh, Jalan uh, Lama Papar. Jadi uh, apabila pertemuan itu berlaku, uh, difahamkan tiga sekeluarga, uh, tiga orang uh, sekeluarga ni meninggal dunia. Uh, dalam kemalangan tersebut dan ianya viral di media sosial dan selepas hari kejadian uh, berlaku juga kemalangan yang baru uh, apabila tiga kemalangan berlaku di situ jadi um, ini inilah yang dipersoalkan oleh rakyat setempat terutama di uh, rakyat di di daerah ini khasnya apabila uh, jalan yang di kilometer 22 tersebut um, pertama agak ber berbahaya apabila 4 lane jadi 2 lane uh, jadi dia punya simpang tu pun dia tidak dia bermasalah jadi ini akan menyebabkan berlakunya kemalangan dan uh, kita harapkan uh, di luar sana pihak berkuasa uh, sebenarnya jawatan kuasa uh, bencana dan keselamatan papar Uh, sedang merangka dan juga uh, bertindak untuk uh, mengurangkan kadar kemalangan di situ. Uh, apabila uh, jalan Pan Borneo dibina di situ 10 km uh, daripada um, daripada Tanaki tadi yang semasa kita berada di pagi tadi menganjur ke jajaran tu menganjur ke uh, Kawang uh, 10 km ke Kawang bukan ke Limawan. Ha, ah, 10km. Jadi, ialah sama-sama kita tunggu. Dan uh, ini merupakan update video yang khas uh, dalam uh, Mr. Mat channel. Namun selepas ini kita akan update lagi beberapa video-video uh, uh, yang uh, mana video tersebut di uh, request daripada kita punya penonton iaitu uh, Lathi Challenge dan juga uh, satu lagi video yang mana saya ingin buat iaitu mengenai 70 uh, kesultanan uh, 70 kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Eh, bukan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu. Ha, 70 kerajaan Kesultanan Melayu. So, um, but lasty challenge, the thing is, saya uh, buat perbincangan dalam satu grup uh, YouTuber Sabahan dan um, saya dapati bahawa uh, kebanyakan uh, mana-mana YouTuber yang buat lasty challenge uh, reaction um, dikenakan copyright tapi kita tengoklah macam mana kalau kita akan buat uh, itu reaction jika diizinkanlah kalau tidak uh, kita move on to the next project I think uh, that is better because our channel is not monetized right anu belum lagi monetize okey rasanya itu saja dan uh, kita jumpa di update video yang selanjutnya and peace out